夜を溶かしていくほど君が輝くから微笑んでほしくて、yeah、僕だって当然 Oh girl 君に夢中なんだって言えば照れてはにかむよまらそうおどけたふりふざけてみたり笑い 溶かしてく少し幸せすぎるよそう街中が Forever ever 僕を妬んで Baby you are perfect こんなにも好き今日この日が Forever けるほど君は僕だけの甘い朝恋と呼ぶかもわからねえフィーリン沈んでく夕日水彩でチェレン会えない平日それぞれの日々この頭の中よぎるのは君君がいるなら敵なしああ日焼けの後に蹴りなれあ だから k e e p i t real 他の誰かじゃない君のそばにいる So どけたふりふざけてみたり、hey、君を love 君を world 探る君の heart もういつものノリ朝までパリラ柄にもなく時間かけて taking i s l o yo、uh. 遊びなんかじゃない日々 myself そんなこと言ったところで信じなせ仲間たちは言うかも sucker for love だけど君だけ make my girl そう街中が forever を妬んで Baby you are perfect こんなにも好き今日この日が いらない完璧だよ欲張りな時間この魔法が解けないようにそっと 街中が Forever ever 僕を見たんで Baby you are perfect こんなにも好き今日この日が Forever ever 続けばいいと Baby you are lovely そう泣けるほど君は僕だけの君は僕だけの君は僕だけの